Ciao YouTube, oggi vi insegnerò come fare un labirinto wired. Allora, prima di tutto dovete andare sul catalogo, dovete andare su Fognatema. Eh, sì, no, wired dovete andare e dovete prendere questi, questo accessorio qua. Questo qua vi faccio vedere, questo qua. La porta vetro. La mettete in stanza o la comprate prima poi comprate pure la press, a pressure plate questo oggetto qua no scusate eh, questo sì però e, eh, e mettete la porta di vetro aspettate eh. poi dopo aver messo la porta di vetro mettete la pressure plate allora <coughs> scusate dopo aver fatto una cosa così mettete ehm, un'altra sul plate dove volete che arriva il noct noctino allora aspettate eh. ok i wire che ci servono sono uh, questo no aspetta questo questo qua poi questo e questo e anche questo dopodiché di tutto mettete come faccio io così questo poi mettete fate così questo no su qua sopra poi questo qua e poi quello verde qua e il gioco funziona così su quello là dei messaggi scrivete la domanda la domanda poi con quello l'altro l'altro de, l'altro del messaggio scrivete la risposta la risposta poi su quello verde scrivete aspettate su quello verde cliccate dove vuoi che arriva il nottino e invece su quello là uh, forniamo uh, quello là con la molla lo cliccate sulla person play davanti alla porta di vetro poi voi andate nella person play davanti alla porta di vetro e vi dice la domanda poi scrivete la risposta giusta aspettate eh, che c'è un errore e vedete il gioco è fatto, vi trasporterà da un'altra parte. E questo è il funzionamento dei Wired, Wired. Vedete? Con questo è tutto, vi saluto ragazzi, commentate al prossimo video, ciao ciao!